aviones solares, veleros ultrarrápidos o bicicletas acuáticas, tanto en materia deportiva como en sostenibilidad. Es en Mónaco en donde se adelantan a todas las tendencias. El último reto ha sido llegar al Principado de Stenisa por mar en bicicleta. Alberto de Mónaco se tira al agua y lo hace por la princesa Charlene. Atletas de todas las disciplinas como el piloto de la Fórmula 1 Nico Rosberg o la atleta británica Paula Radcliffe, se volcaron en el Riviera Waterbike Challenge que organizaba la Fundación Benéfica de la Princesa Charlene. Junto a ellos el príncipe Alberto que se apuntó al reto de hacerse la mar subido en una de estas peculiares bicicletas que prometen convertirse en uno de los deportes de moda de este verano. En total han participado nueve equipos y ha ganado el capitaneado por el jugador de rugby sudafricano Perky Montgomery y el campeón de natación Ridney Eklin, dejando en segundo lugar al equipo formado por la policía de Mónaco. La princesa, que una vez más estuvo acompañada por su hermano Gareth, agradeció a toda la participación y Alberto de Mónaco abrió a pie de playa pidiendo un minuto de silencio por las víctimas del atentado de Londres en presencia de Cristian Strozzi. Con Jax y Gabriella con dos años y medio, la princesa cada día está más presente en la vida del Principado. Alcalde de Misa, ciudad que sufrió un ataque terrorista el pasado verano. No faltó a las celebraciones por la victoria del equipo de fútbol monegasco, ni a la 75 quinta edición del Gran Premio de Mónaco. Además, al día siguiente, acudió al hospital Princesa Grace para una reunión con otras mujeres que acaban de convertirse en madres.